Приветствую вас! Вы зарегистрировались в моем проекте. И сейчас я хочу провести экскурсию по моему сайту. Это главная страница сайта проекта «Ветер». Здесь э, мы можем увидеть плюсы ветроэлектроэнергетики и минусы углеводородной энергетики. Рассмотрим подробнее раздел, относящийся непосредственно к нашему проекту. Здесь мы видим, что здания имеют возможность концентрировать и усиливать э, мощность воздушного потока. Есть объект в развороте, здесь концептуально показаны основные детали нашего объекта. Есть у нас ролик, показана архитектура объекта, как он может выглядеть. Ниже я покажу вам здание, основанное на тех же принципах, но не имеющее такой, такой большой высоты. Раздел «Возможности применения». Здесь э, представлена карта ветров онлайн. С помощью нее мы можем убедиться в том, что возможности применения не ограничиваются каким-либо регионом. Представлен ролик, где кратко я рассказываю. Но я считаю, что это не самый... В разделе сравнение с устройством горизонтального типа, получения энергии из ветра, мы можем увидеть наши преимущества, очевидные и, в общем-то, достаточно понятные. Ниже представлены здания-аналоги, в частности, Бахрейнский всемирный торговый центр – River Tower. Это здание уже построено и работает в Китае. А у нас куда более эффективная технология с большим количеством достоинств. Обязательно ознакомьтесь с мнением экспертов, представленным в этом видео. An inventor from Novosibirsk proposes building houses that will provide themselves with electricity thanks to huge built-in wind turbines. The presentation of the project was successful. Здесь представлены патенты. Их можно проверить через Google патентный поиск. Туда нужно записать номер патента и фамилию автора изобретения. На представленном графике отражены темпы развития проектов. Дорожная карта нашего проекта раскрывается после нажатия кнопки. Текущие события по проекту отражены в блоке «Новости». Прямые видеотрансляции а, на канале YouTube. Адрес канала Денис Чаглин. Все желающие задают вопросы. На сегодняшний день уже 2126 человек являются нашими инвесторами. Это граждане из разных стран. Знакомьтесь подробнее с проектом и добро пожаловать в наш проект.